E bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Catherine Sylvester na unasikiliza na kutazama Get Info ya Stein TV. Rapa 69 Takesh anasema kwamba yuko njiani kuja Afrika kwa ajili ya kushoot video yake mpya. 69 Takesh ameshare video fupi katika ukurasa wake wa Instagram na kusema kuwa video inaweza kutoka weekend hii. Hata hivyo, hajaweka wazi ni nchi gani atatua, lakini Wengi wanadai kuwa ni Uganda kutokana na video ilionekana posti hivi karibuni ikionyesha watoto kutoka Uganda wakicheza ngoma iitwayo Wapa. Sasa design kama mchizi anakuja na huyu mchizi bwana haishiwagi vituko, tutaona mengi kwa sababu hata huko ambako anakuwa kunakuwa kuna mengi sana ambayo yanakuwa yanaendelea. Ana kesi nyingi sana za kupelekwa jela na kurudi uraiani, lakini ya hakomi na anaendelea na harakati zake hivyo hivyo. Sasa hivi mpango wake na yuko njiani kuja Afrika. Mimi nilitamani angelifika Tanzania, lakini tetesi zinasema kwamba bwana huyu atafikia Uganda